Oh, és que jo em sento com el Federer, sé de més. Entre verbs semblo el teletec, gens expert, un any i mig no és res. Creixo cada mes com l'estrès, i a l'estrès amb el Pere fent-me un verb El més freix, puta, el més freix, el més freix, puta, el més freix. En veritat vaig començar amb aquest món del revés i ara bless, bless, bless, bitch, segueixo del revés. No hi ha més, no, no, puta, no hi ha més que el meu text que és com Déu, rotllo piti més, no hi ha més No, no, puta, no hi ha més El que veus és com és, el que sents és com és Fake like rappers, fake like jokes Big shout out to Reggie Snow huh. I no me vinguis a fer el show Que ja ho saps, maco, sí, que jo vinc cargat de nous Fins que tu me diguis prou, puta Fins que tu me diguis prou Fins que tu me diguis prou, puta fins que tu me diguis prou Fins que tu me diguis prou, puta Fins que tu me diguis fins que tu me diguis prou, puta. Cosé, ah. cosé, cosé, cosé, cosé, cosé, cosé. Si em veus pel barri xulo ja saps que som els cosins. Fem pitis per les places i mirant cap al gris, que ja estima i difumina tot el que ja em va dir ahir. Soc el rapper del mes, ah, uh -huh. m'estic banyant en bitllets, ah, uh -huh. si disfruto quan t'enxufos perquè tu inflame el meu xurro, tinc barres amb gustar tu fo, ja ho saps, ah, uh -huh. si em veus la cara loco, ti tu no me miris, no veus que estic del xil, tu tete, no me miris, són ja més de primer que vingui que t'he dit que et piris Burro no me miris, que tinc sang al l'iris Cremo com un xili, volant com albatros T'apago el cigarro a la pell i ara dona paper Fins que tu me diguis prou, puta Fins que tu me diguis prou Fins que tu me diguis prou, puta Fins que tu me diguis prou Fins que tu me diguis prou, puta Fins que tu me diguis Fins que tu me diguis prou, puta i ara em diu aquell sonat que m'invita a una copa Veurà buidar la sopa Podria ficar el que vulguis però que es queda motherfucker Que t'ha partit el dimos i ara la sanfaina toca els de la E Va parir, la tarima es va partir Quan va pujar tothom aquí li agrada aquesta shit Val a dir que sempre fem una cagada Però ella es queda trista quan el nostre show s'acaba i ara diuen que és fake per dintre I ara diuen que és 100% real I ara diuen que és si al calistre Però dos calades que no poden fer mal que es fake, perdí entre Y ahora digo en que es en en real ahora digo en que es al calistre pero dos que no pueden fumar Eh, loco, yo Trap Moderation, vale? 2004 el punto